नमस्कार आज आपण दिवाळीसाठी पातळ पोह्यांचा चिवडा बनवूया तर त्याच्यासाठी मी इथे पाव किलो पोहे घेतलेत हे पातळ पोहे आहेत तर हे मी जाड गुराच्या मोठ्या कढईमध्ये थोडेसे गरम करून घेणार आहे कारण दिवाळीजवळ आली तरी अजूनही बाहेर पाऊस चालू आहे आणि पोहे माऊ पडतात म्हणून ते थोडेसे गरम करून घ्यायचे हे पोहे बाजारातून आणल्यावर चाळून स्वच्छ करून घ्यायचे त्याच्यामध्ये थोडासा कचरा असतो बाहेर जर ऊन असेल तर उन्हामध्ये एक दिवस पोहे जरी ठेवले गच्चीवर तरी ते छान कुरकुरीत होतात पण आता ऊन नाहीये त्याच्यामुळे आपण असे गरम करून घेतो आता पोहे असे तोडून बघायचे जे छान पटकन तुटतात पातळ पोह्याच्या चिवड्यामध्ये आपण मक्याचे पोहे पण घालणार आहोत मक्याचे पोहे असे दिसतात ते आपण तळून घेणार आहोत तर पाव किलो पातळ पोह्यांसाठी मी साधारण दोन वाट्या मक्याचे पोहे घेतलेत हे चकल्या तळलेलं तेल आहे त्याच्यातच मी हे पोहे आणि सगळ्या गोष्टी तळून घेणार आहे आणि फोडणी पण ह्याच तेलाची करणार आहे एक पोहा घालून बघायचा तेल तापलं नसेल तर ते असे चपटे तळले जातात नाहीतर असे तेल तापल्यावर हे छान फुलतात तर आता तेल छान तापलंय गॅस आपण मध्यम आचेवर करूया तळलेले मक्याचे पोहे जे आहेत हे आपण या भाजलेल्या पोह्यांवर घालूया याच तेलात आपण काजू तळून घेऊया काजूचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठरवू शकता मी पाव किलोसाठी साधारण पाऊन ते एक वाटी काजू घेतलेत आता हे काजू छान तांबूस रंगावर तळले गेले काजू पण आपण ह्याच्यामध्ये घालूया अर्धी वाटी शेंगदाणे शेंगदाणे तळून घेऊया मी सगळे जिन्नस वेगळे वेगळे तळून घेते कारण प्रत्येक जिन्नसला तळायला वेगळा वेगळा वेळ लागतो मग एकत्र तळले तर काही गोष्टी कच्च्या राहतात काही छान तळल्या जातात म्हणून एकत्र नाही करत आहे सगळ्याला अगदी एक एक मिनिट लागतो म्हणून असं करायचं सेपरेट वेळ नसेल तर तुम्ही एकत्रच करू शकता आता शेंगदाणे असे फुटतात छान तळले गेले की कुरकुरीत होते शेंगदाणे थोडेसे तळून झाले की आपण त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी डाळ घालूया डाळ पटकन फ्राय होते म्हणून ते थोडंसं नंतर घालायचं आता हे डाळ आणि शेंगदाणे पण आपण ह्याच्यात घालूया आता सगळं तळून झालंय आपण फोडणी करूया पाव किलो पोह्यांसाठी दोन वाट्या तेल मी वापरलंय आता सगळ्या गोष्टी तळून घेतल्यावरती एवढं तेल राहिलंय त्याच्यात आपण फोडणी करूया सगळ्यात आधी आपण दोन तीन चमचे मोहरी घालूया जिरे घालूया तीळ घालायचे तीळ चार पाच छोटे करते कढीपत्ता घालायचा चार लाल मिरच्या तुकडे करून बिया काढलेल्या दोन छोटे चमचे तिखट घालायचे तिखट घातलं की गॅस बंद करायचा दोन छोटे चमचे हिंग घालायचा आणि गॅस बंद केल्यावर आपण ह्याच्यामध्ये दोन चमचे हळद घालूया हळद नंतर घालायची म्हणजे चिवड्याला काळपट रंग येत नाही पिवळा दमक दिसतो चिवडा आता ही फोडणी आपण चिवड्यावर घालूया याच्यामध्ये अगदी दोन तीन चिमूट साखर घालायची आहे साखर ऑप्शनल आहे कुणाकुणाला गोड चिवडा आवडत नाही तर साखर घालू नका पण तिखटामध्ये चिमूटभर गोड साखर घातली की त्याची टेस्ट एन्हान्स होते याच्यामध्ये आपण दोन चमचे मीठ घालूया आणि हा चिवडा 해서 자, 이렇게 내죠. खमंग असा पातळ पोह्यांचा चिवडा तयार आहे पोहे भाजून घेतल्यामुळे हा छान कुरकुरीत झालाय आहे सगळ्यांचा लाडका आणि करायला अगदी सोप्पा असा चिवडा आहे हा चला बरं पटपट हा चिवडा बनवा आणि दिवाळी एन्जॉय करूया याच्यामध्ये लिंबू सत्व पण टाकायचं असतं आता माझ्याकडे नाहीये पण ह्याच्यामध्ये एक छोटा चमचा लिंबू सत्व थोडंसं खलबत्त्यामध्ये वाटून त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं म्हणजे तो चिवडा अतिशय छान आणि टेस्टी होतो अशीच एक छान रेसिपी घेऊन भेटूया पुढच्या भागात थँक्यू